Yanez, senti questo articolo. Smart Dust, ecco la polvere che spia. San Francisco, gli scienziati californiani l'hanno battezzata Smart Dust, polvere intelligente. Il Pentagono la definisce la tecnologia strategica dei prossimi anni. Un giorno cambierà la nostra vita, intanto sta già cambiando il modo di combattere la guerra e potrebbe avere un test decisivo in Iraq. Il pulviscolo intelligente è composto da miriadi di computers microscopici. Ognuno misurerà meno di un millimetro cubo, ma incorpora sensori elettronici, capacità di comunicare via onde radio, software e batteria. Dal futuro, com'è la visuale sul radar? Limpida, siamo vicini all'obiettivo, colonnello Morpheus. Invisibile ed imprendibile, la polvere di intelligenza artificiale si mimetizza nell'ambiente e capta calore, suoni, e movimenti. Può essere diffusa su territori immensi e sorvegliarli con una precisione finora sconosciuta. Sa spiare soldati, stando loro incollata a loro insaputa, segnala armi chimiche e nucleari, intercetta comunicazioni, trasmette le sue informazioni ai satelliti. Capitano Arlock, come procede la strumentazione? Nella norma, colonnello Astro. La produzione è affidata ad un'azienda privata della Silicon Valley che mette già in mostra alcune applicazioni della polvere intelligente, le più ambite però non le vedremo mai. Come sostiene la DARPA, la rivoluzione dei microsensori diffusi nell'ambiente diventerà la primaria fonte di superiorità nei sistemi di armamento. L'obiettivo è dichiarato ufficialmente sul sito internet della DARPA. Si tratta di dispiegare in massa sensori remoti per scopi di ricognizione e sorveglianza del teatro di battaglia colonnello, siamo sulla zona di rilascio. Ok. 3, 2, 1, fuori! scie chimiche in Afghanistan. L'informazione non è stata divulgata dalla difesa, ma gli scienziati californiani non hanno dubbi. La polvere intelligente ha già fatto la sua prima apparizione su un vero campo di battaglia in Afghanistan, dove gli americani hanno cosparso nubi di smart dust sulle zone più impervie e montagnose. Probabilmente usata anche in Iraq. La polvere intelligente verrà cosparsa dal cielo e finirà mimetizzata nella sabbia del deserto per monitorare spostamenti di truppe, artiglierie o rampe di missili scatto. Colonnello Asso, abbiamo una carica di 60% di Smart Dust. Ricevuto. La nanotecnologia potrebbe fare la sua comparsa anche incorporata nelle nuove tute di combattimento dei Marì, un progetto per il quale il Pentagono ha stanziato 700 milioni di dollari. Fabbricare una tuta leggera fatta di nuovi materiali adatti alle condizioni nel deserto, ma dotata di sensori intelligenti nelle sue fibre. Una corazza agile per crimi capace di fermare i veleni delle armi chimiche e di mantenere la salute dei militari esposti ad aggressioni batteriologiche. I sensori elettronici visibili ai raggi infrarossi garantiscono poi riconoscimento fra i soldati americani i combattimenti notturni, in modo da evitare vittime del fuoco amico. ottimo, siamo in zona alfa, Scie chimiche nel nord-est Italia. La polvere intelligente non è stata pensata solo per la guerra. Il pulviscolo microcomputer viene utilizzato anche per fini pacifici. Sparsi nelle foreste della California hanno il compito di sentinelle anti-inquinamento e nella prevenzione degli incendi. Grazie alla loro obliquità sentono e segnalano all'istante le minime fonti di calore. destra ricevuto viriamo Sì, qui Flying Eagle. Ricevuto torre di controllo. Passo e chiudo. Colonnello, la di controllo ci ha comunicato la nuova rotta. Manteniamo questa posizione. Ottimo per la futura. Colonnello, li vedo sul radar. Sono in rotta. Wow! No! Beh. Ah! Wow! Ottima manovra, capitano. Vai! si è chiusa. Ottimo! Missione compiuta! Capitano futuro. <laughs> These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. un'altra volta, ti sfido due volte, ti sfido, figlio di puttana! Di cosa un'altra maledettissima volta?